خۆیە پەنامان با تۆ هێناوە ڕوومان لە دەرگای سۆزی تۆ ناوە جیهان سەراپە جلاب يا چغرا يخسير بندا خويا بنامان بو تو هنا ومال لدرقاي سوزي تنام جهان سرا گیرو دیدرده همو بیچاره بیچاره یەخسیر و بەندە ئێمە چاوەڕێ شنەی میری تۆ بەهیوای مەیر وارانی روی توی اما چه وری؟ شنی میری توی می واین می وارانی روی توی تبش شواتا دارد و سرش كبني تاب الشوا توا عدو بلاجين درونا سودو سرش كبني خوايا چارمان لای تو آسانم بكن فيكن درمان درمان کمیک لە بزید بسا جیان ببی تو بکسو دسا خواه چارمان لای تو چارەمان بکن من درمانم کمک لسوزو بزید بسر جیان ببی تو ببی تو به سود سر دل سرمان بلا قرسا بدور كليمان خوايا كورونا دل سرمان بلا قرسا بدور كليمان ای تو آسان